Begini ceritanya. Aku ini orang Indonesia. Kalau enggak ilmu dia, enggak sampai ke puncak Everest. Jadi, Aku ini orang Indonesia Kalau enggak penuh ilmu di dada Enggak sampai terusan Suez 음.